Eh, superkausā, superkausā finālā saldu. Jā, un šeit notiek superkausā, trakčaļi dod nu, gāzīt. <laughs> Supergau sezona 2014 bija ļoti, ļoti laba. Bija tā, ka aizraujoši cīņas visas sezonas garumā, tā ka pa punktam, pa diviem punktiem izšķīrās pēdējā posmā, līdz pat pēdējiem posmam viss turpināja cīnīties kopērtējumā. Nu un šodien savukārt, nu ja tādi notikumi, vispār bija pilna trasa, visas dienas garumā čaļi cīnījās. Nu tas, ka Meņģelis ar kvadru pieteicās vipu konkursā un turklāt dabūja vēl arī skatītāju simpātiju balvu, ko vēl var saprast, bet arī otro vietu tiesnešu vērtējumā tas vispār ir fantastika. Šodien ir viena no manām labākajām gonkām, kādu esmu aizvadījis šo sezonu un vispār iepriekšējā sezonā. Šodien kopvērtējumā par trīs punktiem apsteidza Elgaru Jonesu un Dāvi Kurmi. Trase bija ļoti laba, šī trase ir viena no manām mīļākajām trasēm, kur es jūtos droši un labi. Un paldies faniem visi, kas bija par manīm, jo trases malā ļoti, ļoti liels omācijas. it's good. A track like this is good. Just uh, a lot of sounds, and uh, that was a little painful when you don't take the, take the whole shot. Little problems all the time, but uh, it was okay. I managed to win uh, all three hits and uh, and uh, yeah, take the win. But uh, was I had some problems also with the bike and the water was coming out and all this stuff. But at least I could finish the races and win. ka es paņēmu kopvērtējumu rezultāts un es ieskatījos nu, šajā lapā tā dziļāk pēc šīs gongstā un ilgāk laika. Un es saprotu, ka mēs esam Rodeo komandu visu kopā izdarījuši vienu lielu darbu. Prieks par to, ka mūsu komandas sportisti to uzstādījumu, kāds bija, izdarīja līdz galam. Uzvarējām gan kopvērtējumā superkausu, gan arī salds noslēdzušā posmā. Nu, paldies tiem čaļiem, kas te strādāja visu to darīt. Tāpēc es domāju, visi mēs gaidām nākošo sezonu ar nepacietību un tad arī tiekamies. Tiekamies, tiekamies, tiekamies, tiekamies, tiekamies, tiekamies, tiekamies 2015. gadā!